Sifat yang keenam iaitu sifat at-tafashi. Jadi maksudkan dengan sifat tafashi ini adalah sifat yang kita namakan sebagai yang kita istilahkan membawa maksud meluas. Apa yang meluas di sini adalah angin di dalam mulut kita ini meluas berada pada banyak uh, bahagian di dalam mulut kita daripada banyak side dalam mulut kita mempunyai angin ini sebab itu kita namakan tafashi tafashi meluas uh, huruf apa yang kita namakan sebagai huruf tafashi satu huruf iaitu huruf shin ha so senang bila kita hafal tafashi hurufnya adalah huruf sh Shin. Okey, kenapa huruf Shin ini tafashi? Kerana bila kita menyebut huruf Shin, sebelum kita habis sebut huruf Ash ataupun sebelum kita habis menyebut huruf Shai, di dalam semasa sedang menyebut huruf itu kita dipenuhi mulut kita dengan angin. So that SH sound. Shh. Okay, so bunyi itu. Ah, itu yang kita namakan sebagai tafashi.